Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Mr. Akang Kembali Mr. Akang akan bercerita tentang Abu Nawas dari negeri 1001 malam Namun sebelum Akang melanjutkan kisah ini Mohon kesediaannya melakukan satu hal yang gratis Subscribe Pada suatu hari telah terjadi di istana kerajaan Harun al-Rashid yang mulia. Berkumpullah seluruh menteri-menteri bersama raja dan tak ketinggalan di situ hadir seorang sufi yang sangat cerdas. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Setelah tahapan pertama berbincang-bincang dan rapat bersama Menteri Raja serta Abu Nawas telah dilakukan maka sampailah kepada isoma istirahat sholat makan kalau zaman sekarang tuh dan kemudian ketika baginda raja akan mulai santap makan beliau memanggil Abu Nawas wahai Abu Nawas kemarilah baik baginda raja Abu Nawas kemudian mendekati kursi duduk Baginda Raja. Ada apa Baginda Raja? Abu Nawas, saya ingin memakan panggang ayam itu. Panggang ayam bekakak. Nah, ya kalau ayam bekakak itu satu ekor ayam dipanggang jadi ya itu kalau bahasa kerennya bekakak nah ini Abu Nawas langsung mengambilkan bekakak tersebut yang ditunjuk oleh Baginda Raja diambillah sama Abu Nawas kemudian dibawa menghadap Baginda Raja bekakak yang ini Baginda Raja ya panggang ayam yang itu Abu Nawas tapi sebelum kamu sampai ke hadapanku membawa panggang ayam tersebut, kamu harus mencobanya Abu Nawas. Apakah bekakak panggang ayam itu enak dan lezat? Apakah rasanya biasa saja? Dan saya ingin tahu. Dan sebelum saya makan, kamu memakan duluan, kata Abu Nawas. Aduh, Baginda Raja benar-benar mulia. Sebelum Baginda Raja, saya disuruh makan duluan. Saya jadi gak enak Baginda Raja nih. Tidak apa-apa Bu Nawas, tetapi satu hal yang perlu kamu lakukan. Apabila kamu memotong bagian paha ayam panggang kakak itu maka paha kamu akan saya potong. Apabila kamu memotong bagian sayap dada ayam itu, maka saya akan memotong tangan dan dadamu. Apabila kamu memotong bagian kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Ini Abu Nawas, waduh kapok gara-gara panggang ayam bekakak aja urusan jadi berapa mending kagak gua makan ini baginda raja ngelihat dia bengong seperti itu pasti baginda raja langsung bergumam di hatinya nah bingung dia pasti tidak ada solusi padahal gua lagi nguji dia nih kecerdasan dia sejauh mana Abu Nawas kalau kamu tidak memakan ayam tersebut, maka kamu akan saya hukum karena kamu tidak mengikuti perintah saya. Ya Bu Nawas bingung, makin bingung lagi. I eh, iya Baginda Raja, iya tenang aja Baginda Raja. Aduh, tuh pasti cegukan Baginda Raja kayaknya tadi habis minum rada kenyang ini. Ini semua menteri bingung. Waduh, ini Baginda Raja ada-ada saja ini memberikan Abu Nawas satu hal yang membingungkan seperti itu lah bagaimana caranya makan ayam kagak boleh dipatahin dadanya kagak boleh dipatahin kakinya kagak boleh dipatahin kepalanya lah susah makannya aduh, aduh tapi para menteri punya keyakinan kalau Abu Nawas akan memiliki jawaban daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Baginda Raja saat itu karena para menteri yakin Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas, yang sangat religius. Kemudian Abu Nawas langsung mencium ayam yang berada di tangannya, di piring di tangannya, dicium sama dia. Ah, dari aromanya saja ini Baginda Raja udah enak bener kayaknya, udah sedap. Pasti ini rasanya mantap walaupun tidak saya cobain. Jadi Baginda Raja tadi mengatakan sama saya, jika saya mematahkan paha ayam ini, Baginda Raja mematahkan paha saya. Jika saya mematahkan sayap dada ayam panggang ini, Baginda Raja akan mematahkan tangan dan dada saya. Jika saya mematahkan kepala ayam ini, Baginda Raja mematahkan kepala saya. Maka saya mencium pantat ayam ini. Berkenankah Baginda Raja mencium pantat saya? Akhirnya Baginda Raja menerima kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah panggang ayam tersebut secara seutuhnya kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang plus hadiah bonus 1000 dirham luar biasa sampai jumpa lagi di kisah Abu Nawas yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh